اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات هون في عندنا مشروع مميز جدا المشروع هذا اسمه كليش سنتر مطار اتاتورك هون والمشروع هون قبل ما يتسكر مطار اتاتورك كان في مشكله انه الطياره وقت بدها تطلع هون بصير في صوت عالي لكن حاليا مطار اتاتورك تسكر فهذا المشروع قلنا نحن بنضمه من ضمن شبكه مشاريع تي دي اي ففي شويه اشكالات من موضوع مثلا آه، الطابه وهالشغلات هاي ممكن يكون موجوده آه، ممكن الناس تسال عنها فنحن كمان بدنا نسال اسئله الناس للسيد نور بي آه، بخصوص هذا الموضوع مدير مبيعات المشروع فمنبلش ان شاء الله بعد المقدمه مع سيد نور الله مدير مبيعات المشروع Merhaba Nurullah Bey, Merhaba. teşekkür ederim. Çok memnun oldum e, bize ziyaret gelmek için. Şimdi sizin proje, e, ben Arapça olarak e, şey müşteriyle anlattım. Proje Atatürk Havalimanı karşısında. Evet, eski Atatürk Havalimanı karşısında. Eski. Dedim, e, önceden biz orada satmak çok istemedik. E, çünkü e, uçak çıkıyor, ses çıkartıyor falan. Şimdi orada uçak kalmadı. Zaten evet. kargo bir şey kaldı. O birkaç o ay sonra zaten evet. taşınacak. Evet. Orada büyük bir parça Central Park gibi olacak. Ee, böyle bir şeyler ne anlatabiliriz yani sizin? Şimdi evet orası eskiden e, havalimanıydı biliyorsunuz e, dünyanın en büyük havalimanı şu anda şeyde belli bir kapasiteyle İstanbul Havalimanı açıldı zaten. Orasının açılmasıyla birlikte normal yolcu uçuşları, ticari uçuşlar orada durduruldu. Şu an sadece kargo uçuşları var. Onlar da zaten etap etap şeye taşınacak. O alan Atatürk Havalimanı alanı toplamda 11 milyon metrekare. Yani bu gerçekten devasa bir e, alan. Burada e, Millet Bahçesi adı altında zaten Cumhurbaşkanımız Erdoğan bunu açıkladı. Orası Millet Bahçesi olacak. E, işte doğal parklar, göletler, yürüyüş alanları, restoranlar, kafe vesaire çok güzel orada bir çekim alanı oluşacak. Zaten denize de e, biliyorsun deniz kenarında Atatürk Havalimanı. Yani bizimle deniz arasında bu alan var zaten. Ee, burada zaten metro ve metrobüs hatları Ama deniz hazır. görünmüyor galiba sizin. Deniz bizim üst katlarımızdan görünüyor. Ya yani aramızda denizle aramızda bir 5 kilometre var, 5-6 kilometre. Oradan üst katlardan deniz görünüyor. Tabii ki bizim projemiz deniz manzarası özelliğiyle değil, lokasyon özelliğiyle satılabilecek. O yüzden proje. center. O yüzden center. Aynen öyle. Yani gerçek anlamda center. Neden? Ee, Taksim'e 15 dakika, Bahçeşehir'e sen yani yeni İstanbul diye tabir edilen alanlara 15 dakika. İstanbul Havalimanı'na 20-25 dakika en kötü trafikte bile. Ee, oranın avantajı İstanbul'un her bölgesine e, müthiş bir ulaşım kolaylığı sağlaması. Evet. Tam E5 üzerinde. Tam E5 üzerinde. E5 de basın ekspresin kesişimi aslında. E, Mall of İstanbul biliyorsun e, Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi. Oradan sadece 3-5 kilometre uzaklıktayız. Yani 5 dakikayla Mall of İstanbul'dayız hemen. Aqua Floria'ya çok yakınız. E, Taksim'e dediğim gibi normal bir trafikte 15, hadi trafik olsun 20-25 dakikada maksimum oradayız. Yani lokasyon olarak gerçekten İstanbul'da en önemli, yani fiyat lokasyon bazlı çok e, uygun bir proje. Güzel. Şimdi Kiliş İnşaat e, tam olarak e, onun bilgileri... Keleş, Keleş İnşaat e, Türkiye'nin en eski inşaat firmalarından. Yani e, bu işe sonradan inşaata girmiş bir firma değil, aileden, babadan, dededen inşaatçı bir firma. E, zaten e, Florya bölgesinde özellikle Florya, Yeşilköy, Bakırköy bu bölgede Keleş İnşaat'ın birçok projesini görebilirsiniz ismini. E, Kapasite AVM'nin e, müteahhitlerinden, Kapasite Bakırköy'deki alışveriş merkezinin müteahhitlerinden. E, Basın Ekspres'te daha önce, Beylikdüzü'nde, Büyükçekmece'de birçok daha önce projeye imza atmış bir firma. Bu da şu andaki son projesi Keles Center. Toplamda 498 konut, 52 cadde dükkanı ve önünde A blok, e, üniversite veya hastane olmak üzere bir bloğumuz daha var orada. E, Keles Center'ın bugüne kadar yaptığı en güzel proje şu anda. Hmm, maşallah güzel. Evet. Ee, sizin yanındaki projeler birkaç tane rakibi projeler var. Evet evet. Ama bizim e, takipçileri, bizim müşterileri neden sizi sizin projeyi tercih edecekler? Onun e, rakipleri sizin avantaj tam olarak ne? Şimdi şöyle rakipler aslında biz rakiplerimizle aynı gemideyiz. Yani hep beraber o bölgeyi e, güzelleştiriyoruz. Çok orada güzel projeler var. Bizim avantajlarımızı soracak olursan e, biz E5 üzerindeyiz. Yani bizim rakiplerimizden en büyük avantajımız e, Avrupa yakasında e, Etila yani Levent'ten Beylikdüzü'ne kadar giriş çıkışı en kolay projeyiz. Birçok proje var böyle E5'in üzerinde ama biliyorsun girmesi bir 5 dakika 10 dakika alıyor dön, dönüyorsun sürekli. Çıkması bir 5-10 dakika alıyor. Bizimkisine direkt giriyorsun ve direkt çıkıyorsun. E, metrobüse e, zaten e, en önemli şu anda ulaşım hattı İstanbul'un büyük yük taşıyor. E, buraya çok yakın bir 5 dakika yürüme Metro mesafesi. Olacak galiba. Metro zaten şu anda Atatürk Havalimanı'ndaki hazır Atatürk Havalimanı durağı ve Yeni Bosna durağı zaten şu anda çalışıyor. Bunlara e, bir 5 dakika mesafede ulaşabiliyorsunuz. Sefaköy durağı da bu sene inşallah hizmete giriyor. Orası da yeni yürüme mesafesi. Avantajımız bu. Bir de şu var E5'ten günlük Keles Center'ın önünden günlük 3 milyon yolcu geçiyor. Metrobüste ve trafikte. Bu çok ciddi bir rakam. İstanbul'un nüfusu zaten 15 milyon. Bu şu anlama geliyor. Yani İstanbul'un tüm nüfusu hatta Türk İstanbul'a gelen dışı, kim geliyorsa dışarıdan diğer şehirlerden, diğer ülkelerden keleş santrinin önünden geçmek zorunda. Yani siz projenizi ya şu adreste vesaire tarif etmiyorsunuz. Keleş Center dediğinizde e, zaten o proje biliniyor olacak. Millet Bahçesi'nin karşısında, E5'in üzerinde. E, bu da tabii ki çok büyük bir değer, marka değeri. Doğru. E, önünde o A bloğumuz hastane veya üniversite şu anda isim veremiyoruz ama görüşmeler devam ediyor. E, bu, bu ayrı bir değer katacak. E, orada ticari ruhsatı olan nadir projelerdeniz. Ticari ruhsat ne demek? Siz bu e, aldığınız üniteyi e, şirketlere de kiralayabilirsiniz. Burada herhangi bir yani yasal e, zeminde biliyorsun eğer ticari ruhsat yoksa normalde şirketlere kiralayamıyorsunuz. Bizim projemizde bir blok tamamen ticari, bir blok tamamen oturumcu için, konut için. Birbirlerine de bu nüfusun karışmasını istemediğimiz için. Yani A blok o ticari olan. A blok ticari, C blok da ticari, B blok da oturumcular için. Hı. A blok Tabii, komple. A, e, C blok onun e, KDV e, tam %18 mi? %18 KDV var. Burada yabancı vatandaşlar için çok büyük bir avantaj var. Daha önce Türkiye'den daire almamış misafirlerimiz, ya ben bir Türk olarak alıyorsam onlar benden %18 daha ucuz alıyorlar. Evet. Tam ama B blok ve E blok aynı %18? Hepsi %18 bizim projenin. Hepsi ticari. Ama C-Block tica e, şey... E... Konu, yani onu biz ayırıyoruz. Diyoruz hmm. ki yani burada oturumcular bir blokta olsun. Çünkü ofisle oturan insanlar birbirleriyle aynı blokta olmasınlar diye biz onu ayırdık. Ama hepsi ticari, hepsi ticari ruhsatlı. Güzel, güzel. Tamam bir şey soracağım. Ee, havalimanı yanında e, asgar izin bir şey çıkartılması lazım yabancılar için. Burada o kabul ediyoruz, kabul etmiyoruz böyle bir şeyler var. Şimdi, bazen çıkmıyor, bazen... o dediğiniz bu bundan 3-4 sene önceki kanundu. O dönemde de çıkıyordu ama prosedürler çok uzundu. Neden? Atatürk Havalimanı stratejik bir bölge olduğu için e, orada izinler biraz uzun sürüyordu. Ama Atatürk Havalimanı'nın taşınmasıyla birlikte bu ortadan kalktı. Şu anda biz e, aynı hafta tapuyu verebiliyoruz. Bir sıkıntı yok orada. Yani e, bir hafta sürer. Tabi tabi. Yani, yani İstanbul'da herhangi bir yerden nasıl alıyorsanız şu anda o bölgeden de o şekilde alabiliyorsunuz. Bu dediğin kanun e, doğru vardı ama Atatürk Havalimanı ile birlikte sona erdi. Ha, güzel. Yani genel olarak tabu e, bazen yani en hızlı bir şekilde iki gün sürer. Evet. evet. Ama size böyle bir evrak falan bir şey yapacaksan, bir prosedür var galiba. Yani evet. en fazla 7 7 en gol. En fazla, en fazla. Şu anda yani diğer e, herhangi bir Beylikdüzü, Bahçeşehir, Başakşehir nereden nasıl alıyorsanız kaç gün sürüyorsa bizde de o öyle. Ya maksimum bu 2-3 gün sürüyor. Korona süresinde şimdi e, devlet dairelerinde bir yavaşlama var. Onda bir yani maksimum bir hafta sürer. Güzel, güzel, çok güzel. Ee, şimdi sizin daireler e, tibi. Hı hı. Yani e, bildiğim kadarıyla e, böyle dubleksler falan yok. Evet. evet Ama e, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 belki 2 tane daire yan yana falan. Evet. Şimdi bölgenin ihtiyacı, e, dupleks ihtiyacı olmadığı için o bölgede, İstanbul Hı -hı. merkezde. Ama bizim 1 artı 1 e, 64 metrekareden 93 metreye kadar 1 artı 1 çeşitlerimiz var. 2 artı birimiz var 104 metrekare küçük 2 artı birlerimiz ve 155 metrekare 2 artı birlerimiz var. 1 artı 1 aslında da büyük yani. Evet Güzel yani bir... e, her bütçeye yönelik 64 metrekare küçük 1 artı 1 93 metrekare de gerçekten yani 2 artı 1'e yakın bir 1 artı 1 mevcudumuz var. 2 artı 1 de aynı şekilde 104 metrekare ve 155 metrekare 2 artı 1 seçeneklerimiz var. 3 artı 1 de yine 160 e, metrekare ve 208 metrekare 3 artı 1'lerimiz var. 3 artı 1 nasıl olacak? 1 artı 1, 2 artı 1 yan yana ya da 2 tane 1 artı 1? Şöyle yapıyoruz. 160 e, metrekare olan daireyi 2 tane 1 artı 1'i birleştirerek yapıyoruz ama o zaten o köşe tamamen şey e, bir köşemiz 3 artı 1 zaten ama 2 tapu alınıyor. 208 metrekare olan 3 artı 1 büyük 3 artı 1'imizde 2 tane 104 metrekareyi birleştirerek yaptığımız bir 3 artı 1. Ee, bu şekilde yani her bütçeye uygun bir kat planımız mevcut. İki, iki, iki tabu alacak e, iskan olarak nasıl e, bir On, sorun yok mu? Yok hiçbir sorun yok. İki tapu alıyor e, misafirimizin üzerine. E, Ama iskan şey diyorlar yani daire bozulmaması gibi bir şey. Biz bunun ruhsatlarını yapıyoruz tabii ha. ki. Yani, Sen, siz yani e, kat planı değiştireceksiniz. Tabii ki kat planını değiştiriyoruz. Bu zaman bu avantaj sadece inşaat halinde. Tabii ki tabii ki. Yani Hı. inşaat halinde zaten biz onu belirliyoruz. E, teslimden sonra zaten onun değiştirilmesi mümkün değil. Tamam. Bir, Müşteri bir, yani böyle oturuyor sizinle. Tabii ki. E, şey çiziyor, mühendisler uygun. Kat planlarımız uygun. hazır zaten. Hı hı. Biz onu inşaat aşamasında zaten o şekilde teslim ediyoruz. Güzel. Yani orijinali öyle oluyor. Diğer bir avantajımız da bizim arsamız e, orada 23 bin metrekare. 23 bin metrekareyi biz orada 450 daire konuşlandırdık. Yani 498 ünite aslında ama bu birleştirmelerle bu 400-450 arasına denk geliyor. Ve bu da gerçekten e, geniş bir arazi çok az bir ünite koymuş oluyoruz. Bu da tabii ki kullanım alanlarının daha e, böyle unique olmasına, daha butik olmasına sebep veriyor. Çünkü orada e, birçok o bölgede proje var. E, 10 bin metrekare, 15 bin metrekare, 700 daire, 800 daire biliyorsun yüksek katlı. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi aslında da projenin bütün butik olması. Yani çok az daire var. Sadece 400-450 daire var orada. Bu da büyük bir avantaj e, sağlıyor tabii ki sosyal tesisleri kullanım açısından, e, kalabalık olmaması açısından peyzajları kullanma açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Hmm, güzel, güzel. E, maşallah. Ben zaten bu proje ben her gün e, o E5'e e, gördüm girdiğin zaman böyle görüyorum maşallah yani kurum olarak. zaten ara sıra uğruyorsun. Çok Ve sizin yanındaki hiçbir bina yok. Evet. Yani o köşede sadece böyle kocaman bir bina var. En büyük avantajımız o. Yani iki tarafımız da bizim, üç tarafımız da hatta açık bir tarafımız yeni e, Millet Bahçesi'ne bakıyor, eski Atatürk Havalimanı. Bir tarafımız nikah küçük saray. çekmece nikah sarayı. Hı. Yani orada insanlar düğün Orada fotoğraf... zaten diğer taraf bahçe gibi. Orada şey. insanlar düğün fotoğrafı çektiriyor. Yani o kadar güzel bir peyzajı var. Diğer tarafımızda zaten fidanlık orası yeşillik. Bu bizim en büyük avantajımız tabii şehir merkezinde böyle bir e, olanak bulmak kolay değil. Hmm, maşallah. Tamam e, ben çok teşekkür ederim ben bu teşekkür ederim için. bizi ağırladığınız Gerçekten için. sizlerle çalışmak çok güzel, çok mutlu olacak inşallah. Biz de, Bizim biz müşteriyle e, sizin proje inşallah sizlerle. Çok teşekkürler. Biz, ben teşekkür ederim. Teşekkürler en kısa zamanda görüşmek üzere tekrar. الحقيقة المشروع يعني شفتوا أنتم يعني موضوع الطب وهذا الموضوع شرحناه بالأخير آه، خلال سبعة أيام على كلام بيصير هن نحن كمان عملنا آه، مقابلة عملنا عفوا عن المشروع آه، تصوير الشقة النموذجية فهذا التصوير بخلينا نشوف كمان بعض الأمور الثانية لسه ما شفناها في كمان تصوير الخريطة الأرضية والجوية كمان بخلينا نشوف أمور ثانية فكل مشروع بيكون في عنه ثلاث فيديوهات اذا بدكم تشوفوا الترجمه تبع هذا المشروع اذا ما بتعرفوا تحت الفيديو بتلاقوا آه، زر الترجمه اذا كنتوا على اليوتيوب اذا كنتوا على الانستغرام بتكون اساسا الترجمه موجوده فكتير شكرا لمتابعتكم مثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين كان معكم كاميران خليل تركيا شخص احلام تي دي اي الاستثمار الامن مدى الحياه